Buenos días, seguimos con la creación de contenido para la iniciativa periodística Ecuador Ahora. Mi nombre es Elder Mena, soy el periodista de esta iniciativa y esta vez vamos a invitarle a Francisco Cóndor, quien es un empresario del turismo, tiene su emprendimiento en la ciudad de Baeza a la salida de, ciudad de, la ciudad de Baeza, camino al Tena. Su emprendimiento se denomina el nido del cóndor. Bienvenido, Francisco. Si puede informarnos acerca de su emprendimiento y la feria que va a realizar a fines del mes de octubre. Gracias, Elder. Eh, gracias por darme esta oportunidad de poder informar a toda la comunidad que nos escuchan eh, por su prestigioso canal para hacer una promoción e invitar a toda la gente, a todos los que nos escuchan, que se den cita en este feriado largo que vamos a tener el, desde el 29, 30 y 31 de octubre iniciamos esta feria. Esta feria lo hemos llamado de la integración, porque vienen artistas, artesanos de diferentes partes, como de Quito, de Tumbaco, del Tena, del Chaco, y de aquí mismo de Baeza. Entonces es una integración de todas las artesanías, así como de las comidas típicas también de acá del lugar. ¿Habrá artistas como, como músicos? Eh, algún compañero que va a hacer teatro, danza y música, así como también artistas plásticos que vienen a exponer sus obras de arte. Eso es lo que estamos proponiendo para ver si reactivamos nuevamente el turismo y la economía dándoles la oportunidad a los compañeros un lugar para que puedan exponer.